Ok, então vamos lá, vamos atrás da Ellie. Ah, musiquinha, véi. Adoro essa música, tão boa. She couldn't have gotten far. We'll find her, don't worry. Stubborn kid. She usually pulled these stunts. Nothing like this. What's going on? esqueci de sincronizar, foi mal. Nossa, eu gravei até aqui, vou ter que esperar até aqui pra sincronizar o vídeo. Tá, mas tá aí, ó. 3, 2, 1. Falling Rocks. Nossa, tô lembrando do começo do 2, velho. There, more tracks. Okay, good. Bora lá, aquelas too goddamn many. Go around, I'll cover you. Eita, tá pega. Não lembro qual que eu tô de munição. Ah, merda. Oxe, errei de novo. Tô ruim, tô ruim. Merda. possível ficar furtivo. Catei vida. Tá, cadê meu arco? Tá aqui meu arco. Temos um ali, um ali, temos um logo aqui e outro ali. Ai, não, ali eu tomo. Ai! Ele vai dar a volta? Não, não está aqui. Oh shit! Catei. Beleza. Gastei dois tiros à toa de revólver. Ah! Já tá logo ali, velho. Ah, ele voltou. Pera aí. Falta um. Eu tô vendo... Ah, tá, tá. Três. achei que eu tava vendo só dois. Beleza. Vamos vir pra cá. Que? De onde é que esse cara surgiu? Ai, ai, ai. Ai, esse cara sai de mim. Like this asshole. Ali. É que susto, Tommy. Quase que eu te dei um tiraço, doido. Cadê o cara? Tá ali. Eita. Ai! Tem pra trás aqui. o cara fugiu. <laughs> o Tommy tá tomando lapada ali. Beleza. Nossa! Tem mais? Caraca! Tem muito. Tá olhando pro lado errado, amigo. consegui umas balas de 9mm, só vou dar uma... Eu tenho que recarregar minhas armas, né? Tá, tem um cara ali. Eu não tenho nada, achei que ia ter alguma coisa. Ah, tem aqui. Trapo e álcool. Hum. Trapo e álcool. Então eu posso dar uma azadinha em um molotov se eu quiser. Mas não vou. Eu vou usar trapo e álcool pra fazer Kit médico. Eu tô querendo com as pílulas. Eu acho que eu tô querendo saúde máxima, tá? Então, flecha. Nice. Eu vou tentar acertar ele com uma flecha. Mas ah, se bem que ele tá armadurado, né? Isso é o problema. Eu não vou matar ele com uma flecha só. Eu preciso chegar mais perto, fazer alguma coisa do tipo. 오빠? de vir pra cá, doido. Nossa, ele parou no, no tiquinho, velho. Agora já era. Valeu, falou, Zé. Era o último? Era o último. Deixa eu ver se tem... Ah, não tem como entrar aqui? Então só vamos vazar. Já temos munição de revólver sem necessidade. Mas é isso aí. Come on, back to the horses. I'm gonna take my horse. Vem cá, Luz. Lá também, vai. Tá parado aí. Ah, é. Christ could go this way. Just hope they didn't get to her. <laughs> Eita, Tom, tudo bem, hein? Pois é, eu nem reparei se o começo do 2 é nessa casa que a gente vai agora. Acho que não, né? Porque essa aqui é uma casa isolada, no 2 eles estão meio que numa cidadezinha. Look, by the ranch. That's our horse. She's gotta be there. Ok. Temos... Hiding Pines, curral. Ok. Bora lá. Area looks clear. Aqui é um lugarzinho mó da hora, cara. Eu acho legalzinho essa casa de campo. Be careful. Eu sei que ao entrar não vai ter nada, só vai Ellie. Olha os ratos aí, Ellie! Opa! Nossa, essa conversa que tem, eu lembro dela... Nossa, eu lembro tudo o que acontece nessa conversa, cara. Essa a de cor. Brent Pino, 317. Se bem que eu sei praticamente o jogo inteiro de cor, né? Mas... Essa conversa em particular é muito, é muito louca. Vamos explorar na casa antes de, de ir lá pra cima, tá, galera? Só pra pegar algumas coisas. Eita, os ratos aí, doido. Faz sushi. Sushi de rato. Opa, recuperar vida. Agora acho que vou pra ali vida máxima. Isso. E açúcar. Eu nem uso açúcar. Tá cheio. Recarreguei? É, deixa eu recarregar minhas armas. Aqui tá, tá bom. Aqui, aqui não tá. Deu. Agora aqui Eu acho que tá, né? Tá carregado. E a outra? Tá carregada também. Então tá tudo certo. Vamos lá. Opa! Temos álcool, lâmina e trapo. Uh, eu acho que eu tô full life. É, então é isso aí. Deixa esse trapo aí. Ô, Tommy, quer pegar o trapo aqui não? se a gente tem mais suprimento. o ah, quarto que ele tá. É lá atrás, eu acho. Se eu não me engano, né? Eu não tenho certeza, eu não lembro isso. Opa! Savage Starlight, Zero Point, energia de ponto zero. Livro 12, energia de ponto zero. Passaram 15 dias desde que os viajantes detectaram a Von Neumann. <laughs> a Von Neumann. Ok. É... Qual é que era o nome do diretor, velho? Nossa, eu esqueci o nome do diretor, mano. Eu nunca esqueço o nome dele. Neil Druckmann. Ok, Neil Druckmann. Von Neumann. É parecido, é parecido. O ataque matou a maior parte da tripulação e, talvez mais importante, interrompeu a cadeia de reação do reator de energia de ponto zero a uma velocidade subluminosa precisariam de 6 mil anos para chegar ao ponto dos viajantes. Uh, estão perto, mas não perto o suficiente. A esperança parece estar perdida para a doutora Daniela. Ok, é isso aí. Caraca, que labirinto essa casa. Ah, tá aqui, era dois quartos interligado. Entrar aqui. Por que, que tudo nessa casa parece um sótão doido? Lâmina. Ah, eu preciso fazer isso aqui, ó. Foi. Lâmina e fita. E explosivo, não preciso de explosivo, então é isso aí. Acho que ali é pra ir pra L, né? Não, a L tá ali. Então aqui é porta com faca, será? Não lembro se tem porta com faca nessa casa. Não, não tem. Ok. Trapo e álcool. Tá, eu não preciso de kit médico nem de molotov. Então, tá suave. Eu, eu sei, jogo, eu sei. Vamos vir aqui. Ok. Não tem nada. Não. Então, bro, bro, bora pra cena. Is this really all they had to worry about? Boys, movies, deciding which shirt goes with which skirt. It's bizarre. Get up. We're leaving. And if I say no? Do you even realize what your life means? Huh? Running off like that, putting yourself at risk, it's pretty goddamn stupid. Well, I guess we're both disappointed with each other then. What do you want from me? Admit that you wanted to get rid of me the whole time. Tommy knows this area. Oh, fuck than... Well, I'm sorry. I trust him better than I trust myself. Stop with the bullshit. What are you so afraid of? that I'm gonna end up like Sam? I can't get infected. I can take care of myself. How many close calls have we had? Well, we seem to be doing all right so far. And now you'll be doing even better with Tommy. Not her, you know. What? Maria told me about Sarah. Ellie? And... You are treading on some mighty thin ice here. I'm sorry about your daughter, Joel. But I have lost people too. You have no idea what loss is. Everyone I have cared for has either died or left me. Everyone fucking except for you. So don't tell me that I would be safer with someone else because the truth is I would just be more scared. You're right. You're not my daughter. And I sure as hell ain't your dad. We are going our separate ways. Nossa, eu tô arrepiado, velho. Eu tô arrepiadaço. Tadinha. Tadinha da Ellie. O João é mó arrogante nessa parte, velho. Essa parte, no contexto geral, o Joe é um pouco arrogante, assim. Um pouco não, meio, né? Um pouco é, é pouco demais. Caraca, um tipo de, de arco foi um tipo de shotgun, pô? Voou longe. Nossa, Tommy, tem como dar o um passo mais pesado aí? Acho que ninguém escutou. Se quiser deixar o passo mais pesado para os outros escutar, assim, né? Preferência. Porque, é, né? Hang back. Alguém deseja subir? quebrou. É, essa quebrou. Ah, aquela tá armadurada, bosta. O outro não tá? Acho que não. Holy shit! acabou? Alright. House is clear. Gastei uma flecha. Agora sim. Compensou os dois tiros que eu gastei de revólver. Compensou nada, né? Porque aqueles dois tiros eu não recuperei ainda. Mas em compensação não gastei quase nada aqui. Uh... Nossa, eu nem lembrava que dava pra melhorar o machete dele. Tá. 100. Será que eu consigo 100 ainda, cara? Eu acho que não vou conseguir 100 pra melhorar a saúde máxima, velho. Acho que faria mais sentido eu melhorar o modo de distância, ou a distância uma disputa. Porque o jogo tá mais do que a metade. Eu não sei se eu vou conseguir 100 até o final do jogo. Falta pouco. E hoje eu vou jogar até depois do inverno, então... Tipo, depois do inverno só tem a parte do spring, que tem a parte da girafa, e o hospital, tá ligado? Eu não, não sei. Se eu chegar no inverno e eu ainda não tiver nem uns 70, por, 70 de pílula, eu uso no modo escudo. Got it. touch it. Oh, there he is. Kids will be watching movies tonight. Where is this lab of theirs? It's all the way out, University of Eastern Colorado bighorns. Ellie, get off your horse. Give it on back to Tommy. I'm gonna hang on to this fellow. That's all right with you. Go on, don't make me repeat myself. What are you doing? Your wife kind of scares me. I don't want her coming after me. Sorry for stealing your horse. come back to town. Let's discuss it at least me. My mind's all made up. University, Eastern Colorado. How do I find this lab? It's in the science building. Looks like a giant mirror. You can't miss it. take care of that wife of yours. There's a place for you here. You know? You good? I'm good. Adios, little brother. turnover. And if you clear the 10 yards, then you're back at first down? First down, that's right. Man, it's confusing. <laughs>